ya today senza u-episode 24 senza u-x letter logo design iwona lo ubonayo like mhlawumbe uthandile ufuna ukusebenzisa ungawudownload kuwebsayithi yethu i-full video iyeza ku-youtube stay tune uh, so idropha soon and akube mnandi yabo so like if usuyidownloadile ufuna u-edithele ungawasenda ama-files ku-074 6 8 5202 whatsapp wethu lo whatsapp wonke amafali usuggest ukuthi ufuna ini